pulei com uma Mac uh, ah, uh. Porque você tem armas se você não vai atirar aí Yeah Porque você tem armas se depois você vai voltar atrás Não, ah, não, não Porque eu já falo se você mente demais um tiro dado e não dá pra voltar atrás Yeah, várias já, rames já uh, Yeah, esse crack nunca joga fora ah, Pula nessa runway que essa bitch fala shit, shit, cê é tão bad ah, Cê é tão ah, Cê é tão certo invade o celular hoje com essa bitch eu vou balô Ei, invade a loja hoje com essa bitch eu roubo a lua me chama de chapeleiro maluco Ei, acho que essa bitch tá maluco mas eu desprende a KA, bitch que minha cara carregada e, Calma que se fala da minha gang gang, se há um tempo atrás você tava Fake friends, arranjei na fugaz Liguei pro chat, piloto na Rory Melhor é chapeleria, sabe, me deu um choque Espera, espera, pi, só queria conversar ah, Back tá verde, goiuda Três vem nadando na soda Quero que o mundo se foda Falsidade tá em volta Um braço te abraça e o outro te mata Nunca vou esquecer tudo que eu tive que fazer pra chegar aqui Mata e por reais, eu não falo só de grana Falo de tudo que corre por que Porque se te ama, se não vai atirar aí Yeah, porque você tem ama se depois você vai voltar atrás ah, Não, não, Porque você fala da gente se você mente demais Não, tiro dado, não dá pra voltar atrás Yeah, para já, rabe já musique laquée donc un genre fort ce l'instant je roule a bitch c'est Shit shit ça tombe Ça tombe Ça tombe